самат байке не заказ бересіз бардык тамақтар бар да ә? э ооба бар давай жаз мага нормальный нормальный тамақтардан алып келсең мындай нормальный э, нормальный қуырдақ алып келчи бир от души мындай қуырдақтан болса алып келчи нормальный қуырдақтан мындай анан кейін чайдан мына келтірші келтирчи бирди ушундай капкара қылып салып туруп бирди алып келші чайдан бір бирди салат керек жоқ э салат палаттар кызыктырбайт болды болды давай бара берсең болды ал мен заказдарыңызды оқып беріп қояйын қана оқычу оқып берейін иә не бардық тамақтарың бар да бар болса мына нормальный нормальный тамақтарыңа келтірші мына құрдақ құрдақтың тамақтарың барбы ана мына қап қара бір чайник чай келтірші бірде а болды саат паттарың қызықтырбайды болды бәкеш базар жоқ базар жоқ не тұрасың бұл жерде далдырап зоопаркқа келген киши алып келбейсің мертеректіні мақұл <laughs> давай делай